zdecydowałem, że to będzie dis na takiego jednego geja ze szkoły. Specjalny thanks dla Agenta 48 za pomoc. Tylko nie pochła się! Już? Okej, okay. lecimy. Syn spoczeńca i matki ladacznicy, który mieszka po blokie piwnicy. Może to lepsze niż mieszkanie pod mostem, nie mówiąc, że przykrywasz się przed snem, bo dorostem. Chodzi sobie z obcym kundlem bury Razem z nim buduje grube mury Niszczy przyjaźń więzi, niszczy mosty Które są dla niego kruche jak tosty Ma psa przyjaciela, ale właściwie jest sam Po matce i ojcu z niego ćmun i ham Robi sobie igros z wózka z Biedronki Pies dla niego poluje i jedzą go łąki Taki z niego żul i myśli, że jest cool Udaje przed kolegami, że nie wie co to ból tak się jara swoim marnym życiem Że krztusi się i dusi swoją śliną oraz picie Pamiętaj, że twoje imię to jakaś bzdura Pamiętaj, że w końcu ci wyjadę na pula Pamiętaj, że w końcu dostaniesz padaczki Pamiętaj, że nie obejdzie się bez nagłej sraczki Pamiętaj, że twoje imię to jakaś bzdura Pamiętaj, że w końcu ci wyjadę na pula Pamiętaj, że w końcu dostaniesz padaczki Pamiętaj, że nie obejdzie się bez nagłej sraczki Pamiętaj, że twoje imię to jakaś bzdura Pamiętaj, że w końcu ci wyjadę na pula Pamiętaj, że w końcu dostaniesz Staniesz kwadaci Pamiętaj, że nie obejdzie się bez nagłej sraczki Pamiętaj, że twoje imię to jakaś bzdura Pamiętaj, że w końcu ci wyjadę na pula Pamiętaj, że w końcu dostaniesz kwadaci Pamiętaj, że nie obejdzie się bez nagłej sraczki Jeśli masz pytania na temat tego pedałka dzwoń końcówka 0700